Aquest veiem a vegades quan parlem de cooperació internacional, veiem, pensem que són projectes inabastables. Aquí una demostració que no, que són coses palpables, escrius cartes, intercanviar idees, intercanviar forces molt sovint. Nosaltres volem seguir parlant de cooperació internacional i ho farem aquí ara, dintre del plató del 360, amb l'Ivan Menal, que és el president d'Enginyeria Sense Fronteres. Ivan, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Moltes gràcies. Eh, Primer de tot, anem definint, després parlarem d'exactament de què és la cooperació internacional i quin és el concepte sobre el qual treballa, però, primer de tot, Ivan, Enginyeria sense fronteres, què és? Per què treballa Enginyeria? Bueno, Enginyeria sense fronteres és una organització no, no, no, no governamental pel desenvolupament i, bueno, bàsicament ja fa 25 anys que treballem en projectes de cooperació a països empobrits, i a part, doncs, també tenim una línia de, de projectes que se dediquen a la incidència aquí a casa nostra. O sigui, mm. com a resum, seria això. I qui està format? Qui participa? És, només per enginyers, diguéssim? No, no, això és una mica els problemes que té el nom. O sigui, nosaltres quan ens vam crear, doncs, n'hi havia els metges, n'hi havia altres col·lectius, i nosaltres ens vam ficar aquest nom, però Enginyers de Fronteres eh, té un perfil de persones que hi participen molt ampli, de fet, estem molt orgullosos que cada cop a, qualsevol persona de diferents especialitats doncs, s'apropa a nosaltres, no? pensa abogats, eh, periodistes, i que al final la, els nostres projectes, tot i que poden tenir un caire tecnològic, doncs al final estem tractant temes de drets humans, aquí la, el tema, l'importància de, de la gent que ha estudiat dret, necessitem difondre el nostre missatge, gent de comunicació, tractem amb persones i treballs socials doncs, també són necessaris, el perfil és molt ample, tenim, des, com a figures que poden participar a l'entitat, per una banda hi ha els socis, que és bueno, la gent que ha decidit fer una aportació econòmica eh, periòdicament, però nosaltres treballem sobretot molt, i és una cosa que, de la que estem molt orgullosos, amb el voluntariat. Som una organització en què tots els projectes que fem, ja siguin a països empobrits com aquí a casa nostra, hi ha un grup de persones darrere, a, a, algun, a Barcelona o a alguna de les seus que tenim territorials, que fan un seguiment i li donen una mica eh, un suport a, al projecte, de manera que no sigui només a l'expatriat eh, que realitza la seva, la seva tasca, sinó que hi ha un, un suport, un acompanyament a, en tot el que realitza i, evidentment, a, si vols fer un projecte, unes garanties i una professionalització i unes persones que, doncs, que es guanyen la vida eh, treballant a, amb nosaltres. Tenim tant els expatriats als països empobrits com tota una sèrie de persones que donen estructura i suport a, a la nostra acció des d'aquí a Barcelona. A més a més, eh, anem perfilant, l'hem conegut a eh, Enginyeris Sense Fronteres, anem perfilant perquè parlaves de projectes, parlaves de voluntaris, uns projectes que sobretot, sobretot es basen en el tema de l'aigua, de l'energia i de l'habitatge. És així? Sí, Sí, sí. Ehm, uh, no, les dinàmiques van evolucionant, sigui potser en un principi eren projectes més purs, anem a construir pues, doncs, no, que sé, no, un, un sistema d'aigua per abastir aquestes poblacions. El que passa és que jo crec que nosaltres, amb una evolució que ha fet la cooperació amb els darrers anys, eh, aquesta vessant tecnològica sempre la tenim, no deixem de ser enginyers i enginyeres, però sempre n'hi ha, al final ens donem compte que n'hi ha la, la importància de la participació de, dels beneficiaris, de la societat que rep la nostra infraestructura i la importància doncs, que aquesta gent rebi l'estructura, sigui capaç de gestionar-la de manera que, sobretot, un cop nosaltres marxem, perquè al final el nostre objectiu sempre és marxar i deixar unes condicions millors amb les que vam arribar, doncs ells siguin capaços de gestionar allò que, que els hi hem donat. Mm -hmm. Centrem-nos en la cooperació, cooperació internacional, perquè deies, fem mm. coses aquí, però mm-hmm. també fem coses a fora. En quins països treballeu? Actualment estem treballant a Amèrica Llatina, estem a Ecuador, Perú i El Salvador, i a l'Àfrica subsahariana treballem a Moçambic. Mm-hmm. En quant a les línies, a El Salvador treballem amb temes d'aigua, fent subministraments d'aigua a comunitats que estan doncs una mica aïllades i que no tenen, el, el govern no, no els subministra aigua per, si, bueno, per, per les polítiques que hi ha amb el país. En quant al Perú i Equador, són temes en temes d'energia, aquí són comunitats molt afectades per indústries extractives, com podria ser Repsol o companyies semblants, que ja sigui per extracció de petroli o de minerals per per fabricació del mòbil o coses així, doncs són poblacions que estan molt afectades pels efectes col·laterals eh, d'aquestes indústries. Nosaltres fem un acompanyament amb aquestes societats en, per veure, avaluar quins impactes reben, com poden eh, transmetre aquests impactes a, al seu govern, eh, fer veure que també ells com a societat tenen uns drets, només n'hi ha els drets de les empreses, i en quant a Moçambic tenim projectes uns quants, la veritat. Estem a la capital, a Maputo, fent un, hem fet una ràdio comunitària per intentar incrementar el sentiment de comunitat de, de barris, barris perifèrics i a zones més, més camperoles eh, portem molt de temps treballant intentant subministrar aigua a, a, a, a societats rurals. Mm -hmm. Una, un dels punts destacats, també ara parlaves de l'aigua, no? que podem preguntar, també és el, el tema de la gestió pública de l'aigua, perquè ara s'estan parlant molt una altra vegada de remunicipalització sí. de l'aigua, allà entenc que la lluita és una altra. Bueno, la lluita és una altra, però al final, si vas a buscar les arrels del problema, eh, són les mateixes. No? De fet, nosaltres, com et deia abans, sí, és veritat, tenim una campanya aquí a casa nostra sobre la gestió pública de l'aigua, però aquesta campanya no neix del no-res, aquesta campanya neix precisament dels aprenentatges que nosaltres fem en els projectes del sud al Salvador, on veiem que la gestió privada d'aquest recurs està provocant unes desigualtats en les que nosaltres veiem doncs, que, que no són justes no? i que el problema és precisament aquesta gestió privada. Darrere d'aquests aprenentatges nosaltres engeguem una campanya per la gestió pública de l'aigua que evidentment doncs, portem a casa nostra, nosaltres tenim a, aquí l'àrea metropolitana el, el cas d'Aigües de, de Barcelona i al final ens hem, hem vist que, que les lluites són semblants, no? o sigui que els contextos poden ser, eh, poden ser diferents, però sí que és veritat que les conseqüències d'aquestes aquestes situacions són molt anàlogues. Mm-hmm. Un voluntari eh, vol fer cooperació internacional, eh, s'acosta a vosaltres i per les seves condicions o per els seus interessos doncs, decideix que pot anar doncs, a, a on sigui, a Moçambic o a mm. Perú, on sigui. Això requereix, no és tan fàcil com agafar una motxilla i marxar no, de no? fet, és, eh, eh, seria eh, desitjable que no ho fes així. Seria, eh, I vosaltres sou també un filtre d'aquest voluntariat sí. de la gent, les ONGs, en concret Enginyeria Sense Fronteres? Bon, jo crec que aquí cada ONG una mica s'ho manega una mica té la seva, una posició que no té per què ser la mateixa que nosaltres. En el nostre cas, eh, tenim nosaltres intentem anualment eh, fer una previsió de quins voluntariats poden ser positius per aquells projectes que estem realitzant, de manera que aquella persona que té un interès en, en precisament doncs, dedicar unes hores i, i veure les realitats amb les, dels països on treballem, que no simplement vagi allà i, i un cop arribi és que, que una mica la sensació de què faig, no? O sigui, això a vegades doncs, som conscients que ha pogut passar. Nosaltres intentem, doncs mira, eh, identifiquem, doncs, estaria bé que acompanyéssim aquestes societats, eh, aquestes, aquestes comunitats i fes una avaluació doncs, de les seves condicions de vida en, en aquest lloc, o que anem a fer un cens d'habitants amb aquesta comunitat que treballarem l'any que ve i és una feina doncs, que pot ser molt enriquidora per a una persona que durant un dos mesos decideix fer un viatge d'aquest tipus. El que per nosaltres també és molt important és que aquest viatge no quedi aïllat, sinó que Eh, intentem que aquella persona que té un interès en, en viatjar a sud vingui a nosaltres amb mica de temps, s'incorpori a l'entitat, s'incorpori a la nostra dinàmica de, de funcionament, conegui el projecte, conegui el resta de gent que, que està en aquell grup, viatgi a sud amb un coneixement, sí, que ja sàpiga a qui es trobarà, que conegui les contraparts amb les que treballem, que conegui l'expatriat castellà de part nostra, i que després tingui així un retorn, no? O sigui, ja no només un retorn d'ell com a persona, perquè al final aquests viatges tota l'ajuda que pots fer pot ser molt important, però la principal ajuda que t'estàs fent és a tu mateix, aquest coneixement de la realitat que, pues, que tu no pots veure a la premsa, als mitjans de comunicació habitualment. O sigui, és, és un obrir d'ulls que nosaltres creiem que és molt, molt significatiu i que després aquesta persona continuï la seva acció voluntària des de casa seva amb, amb els diferents espais que nosaltres li podem oferir. Mm -hmm. Ivan Manal, eh, president d'Enginyeria Sense Fronteres, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos i per explicar-nos... Un plaer, sempre Parlar de cooperació internacional. Moltes gràcies. Nosaltres tanquem ara l'apartat de cooperació internacional. Fem